Привет, друзья! С вами снова Дмитрий. И сегодня мы будем с вами готовить сэндвичи с тунцом. Давайте посмотрим, что для этого нам понадобится. Салат, хлеб, хлебцы. Хлебцы мы немножко так на сковородочке. Три хлебца, значит, мы с двух сторон так подсушиваем, да? Три хлебца мы только с одной стороны подсушиваем. Так, далее 100 а, грамм сыра, немного луку и, конечно же, тунец. Грамм 180-200 баночка. Итак, приступим. Нам надо будет натереть сыр. Чем дороже, вкуснее, тем лучше. Ну, это понятно. Варю я тунца. Тунец, кстати, собственница в масле слишком жирном. Так, далее лучку давайте. Оп, маленечко так. Ну и помешаем. Едем дальше. Замешали наш домесик. Так, хлебцы, которые у нас не просушены, вниз кладем. Немножко сливочного маслица. Можете и без масла. Положим салатик. так. Ложим на сковородочку и ждем минуты 2-3. Ну. Сэндвичи наши готовы. Вот так все это выглядит. Сейчас я парочку приговорю. Ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи. Буду снимать еще.